bitta shoxli narsa nima deyapti bolalar mana bu shoxli narsa nima deyapti bolalar aytinglarchi mana bu shoxli ha nima bu ha mana bu shoxli narsa nima deyapti ha hamma mani yomon ko'rasanlar man ko'rsatib beryapman shu narsani ha tdmrlar sallaga tegib ketyaptida chunki sallarni domeni tugyapmanda hali pabjidan tugaman sallarni bitta bitta alayhi vasallam mana yana yopib chiqsa yana chiqaraman qarab tur qara endi qara bu yerda bitta dedilaringmi qara endi mana uni qara endi mana unga qara ikkisini berdimi qara ikkisini beradigan bo'lsa endi boshqa joyini qara masalaga yonidagini ko'rsataman endi kallangni ishlat ey sening jiyaning ukalaringdan ehtiyot bo'linglar deyapman masalaga boshqa narsani gapirayotganim yo'q san o'zing botib bo'lgansan botib ketgan narsangga jinni biling mana qara endi buni chappa qilib qo'ygan uni boshiga borishi uchun mana qara qara shu narsani qara o'girganingda mana qara mana mana mana mana qara mana endi ko'rinyaptimi sanlarga endi ko'rinayotgan bo'lsa kerak a ko'ryapsanlar mana явно ko'rinyaptimi mana bu явно ko'rinyaptimi mana qara mana basharasi mana basharasi mana mana bunday qilaylik mana mana basharasi sal bundayroq qilay hozir to'xta basharasini sal ko'rsatay to'xta mana basharasi qara ko'ryapsanmi mana basharasi ha mana mana senga basharasi e qancha bashara kerak yana senga a boyagini chapi bu endi o'ngini ko'rsataman sanlarga jinni endi chapini ko'rsataman sanlarga keyin yo jiyaning pabji o'ynayotgan bo'lsa quloq chakkasiga bergan ozgina sal shapatidan mana bundan qara mana buni qara darsingni qilgin deganman bu bu safar haq bo'lasan realni aytyapman masalaga isbotlab beraman mana ko'zini ko'ryapsan kuchukni ko'zini yoqib qo'ygan og'zi bilan burnida krest turibdi nimaga bunaqa qilib qo'ygansanlar nimaga bunaqa qilib qo'ygansanlar nimaga bunaqa tentak narsalarni yoqib o'zingga o'zing qo'yib qo'ygansanlar ayt salla papgirli sallaga tegishli bo'lmasin paradaysni axranalari sallaga bu tegishli narsa bu papinjini axranalari paradays axranalari u sanoqchilar sallaga aytilyapti bu narsa ma'noni ko'rsatsam endi tiling qisiladimi yo'q qisilmaymi haligacha ham qisilarmanlaringmi hozir sizlarga ko'rsataman yana дальше man masanga o'zingni ham ko'tingni ham qisgin buni ko'rib tushundingmi senga ma manoni axrana qilibsanmi manoni ma ma masanga manoni axrana qilasanmi ma man buni axrana qil Nima shu paytgacha axrana qilmading? Gapir. Ayt. Qaysi birini ko'rsatyapsan yana? Salaga yo'qmaydi, o'zinggacha bora, umringgacha yo'qmaydi.